Sabía que eras genial, Matsumoto. ¿Eh? ¿Qué cosa? No solo el club, sino que además incluyes al estudio en tu vida. Ah, igual que a U. Me refiero al des... Ah, ah perdón. Al descuento ah, que viene incluido. Celulares U a mitad de precio. Y además, el descuento estudiantil a 1480 yenes. Además, se quejaba de que mitad de precio y 1480 se incluían. Lamento no haberme fijado. Además... El Takasugi. Ah, ¿En serio?